નમસ્કાર આજે હું તમને શીખવીશ કે ઈમેલ સ્ક્રિપ્ટને કેવી રીતે બનાવવી ખાસ કરીને જ્યારે તમે યુઝરને વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર કરી રહ્યા છો તેઓ રજીસ્ટર થયા છે એ ખાતરી કરાવતો ઈમેલ તમે તેઓને કેવી રીતે મોકલો છો હું આ કેટલેક અંશે સ્ક્રિપ્ટ બનાવીને કરીશ એક send me an email script આ એક એચટીએમએલ ફોર્મ રહેશે જેમાં તમે વિષય અને મેસેજ લખી શકો છો અને દર્શાવેલ એડ્રેસ પર મોકલી શકો છો તો આપણે એક એડ્રેસ વેરિયેબલ બનાવીશું હું અહીં મારું હોટમેલ એડ્રેસ ટાઈપ કરીશ તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે હું મારું વર્તમાન હોટમેલ પેજ ખોલું છું અને ઇનબોક્સ પર ક્લિક કરું છું અહીં મારા દ્વારા કોઈ પણ ઈમેલો નથી આ સમયે અહીં કોઈ પણ નવા ઈમેલો નથી તો મારા એડ્રેસ વેરિયેબલમાં આ એડ્રેસ છે હું વેરિયેબલને ટીઓ તરીકે બદલીશ આ મોકલવા માટે આપણે મેલ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીશું આપણી પાસે ફોર્મ અને સબ્જેક્ટ અહીં રહેશે આપણી પાસે એક સ્ટેન્ડર્ડ સબ્જેક્ટ રહેશે જે દર્શાવે છે ઇમેઇલ ફ્રોમ ફ્પેકેડમી આગળ આપણને એક એચટીએમએલ ફોર્મની જરૂર છે જે સબમિટ થશે હું એક પોતે સબમિટ કરવાવાળું બનીશ તો ચાલો અહીં કેટલાક એચટીએમએલ કોડ મૂકીએ મારી પાસે અહીં એક ફોર્મ રહેશે જે આ પેજમાં send me an email dot PHP સાથે સબમિટ થશે મેથડ પોસ્ટ હશે અહીં આપણે ફોર્મ સમાપ્ત કરીશું યુઝર કંઈ પણ ટાઇપ કરી શકે છે જે તેને અહીં દર્શાવેલ ઈમેલ એડ્રેસ પર મોકલવા ઈચ્છે છે દેખાતી રીતે તમે આ ગણતરીમાં લઈ શકો છો ફોર્મ બનાવતી વખતે તમે કહી શકો કે તમે આ વિષય એડ્રેસ પર મોકલવા ઈચ્છો છો આ send me an email script છે ઈમેલ જેને તમે તમારી એકાદ વેબસાઇટમાં સમાવેશ કરવા ઈચ્છો છો હવે આપણી પાસે એક ટેક્સ્ટ ઇનપુટ હશે આ મને ઈમેલ મોકલનાર વ્યક્તિનું નામ હશે તો તમારી પાસે ટાઇપ ટેક્સ્ટ છે જેનું નામ નેમ છે આપણી પાસે હમણાં માટે મેક્સ લેન્થ 20 બરાબર હશે આની નીચે આપણે એક ટેક્સ્ટ એરિયા બનાવીશું ટેક્સ્ટ એરિયા ટાઇપ કરીશ અને આ રીતે આનો અંત કરીશ પછી આપણે આને મેસેજ તરીકે નામ આપીશું અહીં પેરેગ્રાફની શરૂઆત અને અહીં અંત મૂક્યું છે અને અહીં નીચે સબમિટ બટન બનાવીશું જેની વેલ્યુ સેન્ડ બરાબર હશે અથવા સેન્ડ મી થિસ ઠીક છે તમે આપણા પેજ પર આવો છો અને અહીં આ પેજને પસંદ કરો છો આ નામ માટેની જગ્યા છે અને આ મેસેજ માટેની જગ્યા છે તો ચાલો હું અહીં ફક્ત નેમ મૂકું અને અહીં મેસેજ અને હવે આ વધારે સારું દેખાય છે આપણી પાસે નેમ બોક્સ અને મેસેજ બોક્સ છે અને જ્યારે આ બટન ક્લિક કરીશું ઈમેલ મોકલાશે ઠીક છે તો સૌપ્રથમ પીએચપી કોડ અંદર આપણે તપાસવાની જરૂર છે કે સબમિટ બટનને દબાયું છે કે નહીં આ માટે આઇએફ સ્ટેટમેન્ટ અહીં કૌંસમાં છે અને બ્લોક માટે છગડિયા કૌંસ જો કન્ડીશન ટ્રૂ હોય શરત આ કૌંસમાં હશે શરત સબમિટ બટનનું પોસ્ટ વેરીએબલ હશે જ્યાં સુધી સબમિટ બટન વેલ્યુ ધરાવે છે અક્ષર જોડણીની ભૂલ તો જ્યાં સુધી સબમિટ બટનને દબાવવામાં આવ્યું છે આ એક વેલ્યુ સમાવશે અને તે વેલ્યુ છે સેન્ડ મી થિસ આનો અર્થ એ હશે કે ફોર્મ સબમિટ થયું છે કારણ કે બટન દબાવવામાં આવ્યું છે તો અહીં પહેલી વસ્તુ જે આપણને કરવાની જરૂર છે તે ફોર્મમાંથી ડેટા મેળવવું છે તે એ વ્યક્તિનું નામ છે જે ફોર્મ સબમિટ કરી ઈમેલ મોકલી રહ્યો છે તેમનું નામ આ ફોર્મ અંદર અહીં સમાવિષ્ટ થયું છે માફ કરો નેમ કહેવાતા આ ફિલ્ડમાં આપણી પાસે મેસેજ પણ છે તેથી સરળતાથી આ વેરિયેબલ બંધારણની બીજી પ્રત બનાવી શકાય છે અને તેમાં મેસેજ લખી શકાય છે આ ચકાસવા માટે હું લખીશ એચો નામે અને હું આગળ આમાં મેસેજ કોન્કેટીનેટ કરીશ આ ચકાસીએ અહીં હું એલેક્સ ટાઈપ કરીશ અને અહીં હી થેરે ટાઈપ કરીશ સેન્ડ મી થિસ પર ક્લિક કરો અને એલેક્સ અને હી ધેર મળે છે તો આપણે જાણીએ છીએ કે ફોર્મ ડેટા બરાબરથી સબમિટ થયા છે આ વિડીયોના આગળના ભાગમાં આપણે શીખીશું કે આ કેવી રીતે માન્ય કરવું અને કેવી રીતે આ ઈમેલને આ ઈમેલ આઈડીમાં સ્પષ્ટ કરેલ યુઝરને મોકલવું તો મારી સાથે આગળના ભાગમાં જોડાઓ આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું